මම දැක්ක පෙට්ටි කඩෙන් අර එග් රෝල්යක් කන මම දැක්ක උදේ තෝ තමයි මේ පඩේ ඇරලා තියෙන බුදු අම්මෝ ගඳ ඇහුදනවා <laughs> ඔබ බ්ලොක් ඉස්සර මාව නෝන්ඩි කරානේ ඔබ ඔබ වරෙන්කෝ ඔබ වරෙන්කෝ පෙටි කෑෂ් ඉල්ලගෙන මම දෙන්න පඩේක රෝල් කරලා It's so hard that it's right on top. මේකද අයිතිය මට තියෙන්නේ යකෝ. පොඩක් ඉන්න පොන් කියලානේ තියෙන්නේ ඔයාට. මොනවද? මේ අපේ නයියා. මූ. ඔව්. මේ. ඒ පිංගුණාද මේ? ඔව්. අල්ලකලියයි. මං අල්ලපු ගෙදර කෙනත් එක්ක පැනලා යනවා. ඔබ මට කියලා මෙච්චර කාලයක් ඔක්කොම දේවල් කරේ. මගේ මගුලක් නෙවෙයි. මෙන්න මේක ෆ්‍රිජ් එක උඩ තිබ්බේ. උඹලා ගෑණි ලියලා තියලා ගිහිල්ලා. මේ මේ මේ ඔය ටීවී එක ඕෆ් කරලා ඒක ඉස්සරහට ගිහින් බලන්න කේප්ප වැස්සිය පේනවද කියලා. මර උපගන්ටිය කමාරුව ගියාවා. හලෝ ඉමජන් සර්විස් ආ මේ පෙට්ටියක් ලැස්ති කරන්න. තෝමස් අල්වා එඩිසන් වදන්න. ෆෙස්බුක් ආගත්තේ. බල්වය බොරු බොරු කරන්නේ. Jokes okay? ජෝක්ස්. කොහොම ජෝක් මල්ලන්නේ? කොහොමද මම මේක තෝරගන්නේ කියපන්. යකෝ මම මැරෙනම් මූට සිංහල තේරෙන්නද? එතකොට චිකන්ගෝ. චිකන් මූසා කෑවා. අර මූසාගෝ. මේ ඉන්නේ මූසා නේද? මූසා කෑවේ. තොට තේරෙන්නේ මලහත්. අපේ ලොකු අක්කාගේ මහත්තයාට ණයා ගැව්වා. එකලා මේ කුකුසා රංගියා. අනිත් ළමයා ගඟේ ගියා. අක්කා එළුවෙන් පන්සලට ගියා. අන්ත මාව මරපන් තාත්තා. තාත්තා මාව ඉතුරු කරන්න එපා තාත්තා. ඔයා කියන්නේ මේක අහලා මට ඔරිජිනල් මෙලඩි අමතක වුණා කියලා. ආ ડોක්ටර් හවාඩින වාඩි නොතන මොකද ප්‍රශ්නේ ඩොක්ට මගේ ඔල්ලුව සෑන්න රිදෙනවා මේ තමුන් බොනවද දැම්බෑ ඩොක්ට හවසට බොම පව් කරපු උන්ට පල දෙන ලක් එක මොකක්ද? පව් කරපු. පව් කරපු අයට පල දෙන ලක් එක මොකක්ද? පව් කර පව් ලක්. පව් ලක්. එසේ විස්සට එකසි විසක් අයිබෝ වේවා මහත්මිය අපි මේ කතා කරන්නේ එක්තරා රෙදි කඩේක ඉඳන් ඔබතුමීට පුළුවන් බොහෝම ලක්ෂණ රෙදි පිළි මිලදී ගන්න මේ කඩේට ආවොති ඔබතුමීගේ වටිනා කාලෙන් විනාඩි 5ක් විතර මට දෙනවා නම් පුළුවන් මේ පැයක විතර විස්තරයක් කරන්න මගේ මේ රෙදි කඩේ සම්බන්ධයෙන් ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කොළඹ කොටුවේ බොහෝම ලක්ෂණ එක්ස්කස්මි uh, නංගි uh, මේ නංගි ඔයාට බයනත්ද මේ සොහොනක් උඩට වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ එක්ස්කස්මි ඇතුළ ගොඩක් රස්නේ එ සමගලටාව කවුද මේ කැකුලා අවද කතා කරන්නේ අද ගෙතර පොච්චද හලෝ අවද කතාරන්නේ මර කොටා දමන්න අවද මේ වැද මංගච්චාන හලෝ පුස්පීකින් කුළු පෝච මන්ද කලා ඔවුද මන්දන්න කැකුලා කැකුලා ඒ කුකුලා අම්ම කෙනෙක් හැටිට මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඉතින මේක දුක්ුණා නෑ හිම නෑනේ ඉතින් දරුවනත් පැනල යන්න එප නේද එක්ස්පිරියන්ස එකම බලන්නකු නීද දැමගේ අනිත් දරුව ඉන්නවා නේද ඔක්කෝමලම හොඳට විභාග පේල් දැන්වාල හැමෝම සීගිරිය දැක්කනේද ටීච චන්දනයි විරාජුයි කියන්නක බලන්න සීගිරිය කුරුටු ගීත ලිව්වේ කවුද කියලා ටීච eh, කුරුටු ගීනල් ලිව්වේ නෑ රන්දික කියපු නිසා හසිනි අයි ලව් යූ කියලා ලිව්වේ එදා මොකක්දවා මට වගේ නම කියලා කිව්වේ මගේද පවන්සලා යන්තම් පලාන මොකද පවන්සලා යන්තම් පලාන මං වාගේ කලින් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් නෑනන්ගේ නෑ පැටියෝ මදුරද නෑ සුදීරද නෑ වස්තුවේ එහෙනම් සමීර සමීර කනිෂ්ක තීක්ෂණ නෑනන්ගේ මං ෆ්ලෑෂ් බෑක් එකේ රොෂාන් ප්‍රනාන්දු මයිකල් අයියා රවුමක් යන්න අනිවා යම්මල්ලි හේ නයිට් ඔයා කොහෙද සමවෙන්න මයිකල් දැම්මට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා ඔයාටමාව පානම් කලින් කියන්නට තිබුණා තිෂ මොකද කරන්නේ පේන් නැන්ඩයි ඔයම පාර කරන විත්තිය විත්තිය ඔට බඩයමාරුව ඔයාට නරු බඩයවා රත්තරනේ පේම්පිඩේ කියලා කතා කරන්නේ මගේ නම කියලා කතා කරන්නේ නැතුව. මාර අක්ෂරයක බා මට උඹේ නම මතක වුණා නෑ. ඇතර මොකද බා උඹේ නම? ආ? තොම්සට දැන් මගේ නමත් මතක නෑ. අයියා රොබින් මේ වෙනවල් ගැට එක බොන්න. යකා මට පුදුම ගෙහිල්ලක් නගා ගැහුවේ. කිස්මන් ගහනකොට වඩා දුවන්නනේ තිබ්බේ. දුවන්නේ කොහොමද? යකා ආපු ගමන් වඩාගෙනනේ ගැහුවා. කවුද මේ කතා කරන්නේ? ඩයලොග් කායදනේ. උඹ උලි කාලා ඩයලොග් නම් මගේ හත් නම්බරේට අරන් තියෙන්නේ. ආ. වැරදුනා. ආ වැරදුනා ෆෝන් එක තියපන්. ආ කවන්නේ නැද්ද? තියහන් ෆෝන් එක. මේ. ඕක තියපන්. මේ.